Traje música. Hey, qué haces acá? No me confirmaste asistencia. Te puse tal vez, pero bueno, traje fotos para compartir. yo también puedo compartir fotos. Facebook y Flickr se están peleando. Hashtag quilombo. Hashtag del inglés, hash, almohadilla. Y tag, etiqueta. En servicios web tales como Twitter, FriendFeed. ¿Viste Wikipedia? Siempre tiene algo para decir. Bueno, vos sabés, lo usás siempre. No, no, pará, yo creo mi propio contenido. Es más, todo lo que escribí acá lo voy a hacer más tarde. ¡Ey! ¿Salimos una foto? Sí, dale, dale. Dale, dale. Ahí viene la foto, ahí. Ahí la foto. Foto, foto, foto. No, no, malísimo. Salí con los ojos cerrados en fotogénica total. Ey, no, no, no, sé es etiqueto. Notificaciones. Hey Flickr, vos seguís sacando fotos que después las subo. ¿Cómo? ¿Se puede subir más de una foto por día? Google. ¿Qué no? Fotolog. En español tiene dos derivaciones. Wikipedia me tiene harta. Ah, Fotolog, ¿cómo andas? <laughs> no podés decir nada. Es un comentario por día hermano. Bueno gente, un poco de seriedad por favor, al final para qué nos juntamos. Nos juntamos para hablar de lo que le aportamos cada uno al usuario. Pop-up. Se denomina pop-up. Uy, estoy harto. Esta música tiene copyright, ¿o no? Relájate un poco, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. LinkedIn tiene razón. Además, si hablamos de aportar, el que más aporta acá soy yo, soy Google, papá. Tampoco te agrandes, porque si vamos al caso, yo pongo en contacto a millones de profesionales. Escúchame, pero yo los pongo en contacto de manera simultánea. Ustedes de, acá, que la gente se comunica. <laughs> se quedó sin carácter. ¿eh? <laughs> Nah, pero yo, yo soy el futuro. Yo soy el futuro. Y yo, yo subo video. Video de todo el mundo. ¿Pero qué haces? ¡Ey, ey, ey, ey! Llegó el usuario. Que él decida?